E, wote walipoteza maisha, hamna mtu aliotoka. Unaona hapo sasa hivi unaweza kuchukua jiwe moja tu kaondoka nao tuona nyoka natoka mkubwa tu. Kwa mimi siwezi kuyasahau, ndio ile kama ile kufyeka hapa, ilikuwa na majukumu zamani ya kufyeka ule msikiti kuitwa mm. jina langu kabisa mm. alafu na mtu umuoni mm. pale kidogo, mimi siwezi kusahau mm. sababu unaweza kuwa na watu wanakufahamu jina lako alafu na wewe usiwaone mm. na kaja akakuita mm. e, jina lako kabisa mm. e, alafu ukiangalia hivi unakuwa ule mtu umuoni. Unaona hata mawe Unaona hata mawe hapo unayaona jinsi yalivyo hapo. Mm. Hata wale wanaogonga kokoto pale hawezi kuyachukua. mimi hapa ndo msikiti pale uzama. Mm. Kabla hata huo mti wenyewe hujaota. Mm. maeneo haya yote haya Mm. Yalikuwa kwenye maeneo ya msikiti. Ndio yote maeneo anaona hapo yote. Ni maeneo ya msikiti hata huu mtu bado. Sasa uangalia hapa kumefika mtu unakuwa kimo hichi. Mm. Unaota hapa pembeni hapa ambapo ulikuwa msikiti zamani. Angalia mti una ngapi? Unatoka hmm. sasa hivi unafika mtu kimo hicho hapo. Na katoa hapo msikiti upo huo mti haupo. Mm. Mm. Sasa wakati msikiti unazama mm. wale watu waliokuwa ndani wale ambao wengine walishtuka, wengine wakatoka, wengine wakabaki. Mm. Hakuna jitihada zozote zilizofanywa ili kuwaokoa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 Naitwa nipo na mwenyeji wangu hapa, kwa jina lako ujitambulishe kwanza. Shikamoo. Marhaba bwana, hali yako bwana? Salama, hongera kwa majukumu. Ah, safi kabisa bwana. Kwa watazamaji wetu, hebu waambie kwanza unaitwa nani? Mimi naitwa Isa Zuberi Mionga. Isa Zuberi Mionga, mmoja kati ya wenyeji kabisa waki, wa muda mrefu wa eneo hili la eh, Kawe. Mimi mwenyeji wa muda mrefu kiasi, nimekuja muda mrefu sana. Mm. Mm. Na historia hii ya kuzama kwa msikiti unaifahamu vizuri? Na, na, na historia na mimi mwenyewe nimefika hapa nimekuta ni msikiti umeshazama. Mm lakini kipindi hicho sasa na vile vitu nako naona nako naona bado mawe mawe yapo na mm. nini eh, lakini vile mwenye sijauona mm. hata na wazee wenyewe wanani wa baba zetu nao wanasema vile vile hajauona ila mababu zetu ndo waliuona waliuona eh. ila naambiwa katika eneo hili pia kuna eneo imebaki ile nani ya msikiti kwa pale juu vile kinaitwaje kile kama kimwezi kile amna kile kile kilichote kilizama na watu walitoatoa toa ulibaki sasa kama kama ni mawe mawe tu pale sehemu pale ni mawe mawe hata kama watu kwa kuchukua hivyo hawezi kuchukua wakichukua pale kugonga kokoto inakuwa anatokea nyoka eh inatokea nyoka Yaani ukichukua hayo mawe eneo la msikiti. Nyoka eh, lakini sasa hivi pale kwa sasa hivi wanalimalima tu sasa hivi wanabakia pale kuna mawe mawe tu madogo madogo tu kiasi kiasi. Sasa mzee Umesema unaitwa Zuberi? Mm, naitwa Isa Zuberi. Isa Zuberi. Mm. Mzee Isa, mm. wakati unaipata hii historia hii mm. unajua sababu kuu hasa ya msikiti kama msikiti kuzama ilikuwa ni kitu gani? Uh, Tuangalie watazamaji wetu kidogo. Ah, pale kusema ukweli mimi mwenyewe ile kuja undani kabisa ile kabisa kuambia kuna ule msikiti umezama kwa sababu fulani ah, mm. msikiti mmoja kwa kudwa Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu aliuchimba pembeni, mm. hakuna mtu sijui aliukandamiza kuja na kijiko, amna ule msikiti ulizama wenye kwa kudwa Mwenyezi Mungu. Na wakati unazama kulikuwa na watu ndani eh, au ni maneno tu eh, waamini walikuwa msikitini, mara nyingi waozi kukosa muumini hata wawili watatu wanne. mm. eh hata kama swala limeshapita mm. lakini waumini pale lazima watakuwepo kama eneo la msikitini. Na wakati unazama ule, ulizama ghafla tu pap ama ah. ulikuwa unazama taratibu watu wanaona? Ule ulizama ule ulizama ule taratibu, na wale watu kushtuka, wanakuta ile maeneo ya milango mm. inafutika mm. maeneo ya milango ile ya kutokea ile mm. inafika inakuwa mifupi yeye. Eh, kuna baadhi wengine waliinama kwa kutoka, wengine walitoka eh, wengine waliinama kwa kutoka, wengine wali moja kwa moja, kwa sababu watu wengine msikitini wanakuwa unapumzika mwili kwenye mkeka na unadusi tu, hawana habari mm. eh. Na wakati unazama, tunaweza tukaendelea kusogea sogea tukiwa tunazungumza tuweze kujua mti huu ni mti wa huu unaitwa sio mti huu unaitwa mbuyu. Mbuyu. E, mbuyu watu wengi wanakuja hapa wanaomba mm. wanafanya matambiko yao unaona bwana. Ndio. E, wengine wanaacha mbuzi, wengine wanaacha kuku, wengine wanaacha hela hapo chini, utakuta vitambaa na nini vekundu ndio e, kama hivi unavyoona misumari ya jahazi unapigwa pigwa kwenye nani kwenye mbuyu mkubwa mm. e, kwa hiyo wanaacha hela mbuzi kwa ajili gani? Ah, sasa kwa matambiko, mambo ya mzimu mm. eh, inavyokuwa mzimu wakimwacha wa kama mbuzi inakuwaje au ah, wanamchinja? Sasa nakuwa mara nyingi wengine wamemwacha mbuzi mm. wengine walikuwa hapa vijana wanamchukua mm. unakula mm. au shughuli zao tayari wameomba imeisha, na wanaokumwacha kuku mm. wakamchukua vijana wakamla mm. na isitokee kitu chochote. Mm. Eh. Kwa maana hiyo mbuyu ni wa muda mrefu kweli? Mbuyu ni muda mrefu sana, mzimu na watu wengi wengi wanakuja huko wakiwa na matatizo yao, wanakuja hapa wanaomba. Mm. Eh. Na wewe unaamini katika kuomba kwenye mizimu? Wanaomba wao wana, wao wana wenyewe wanaamini na kila siku wanakuja wanaomba na wanafanikiwa wenginewe. Mm. Eh, na mambo yao. Eneo kabisa ambalo msikiti ulikuwepo uliozama. Ah, hapa ni sehemu hapa wanakuja hapa wanaomba tu, ni sehemu ambapo msikiti hapa sehemu uliozama walikuwa naswalia pale mbele kwenye mti mkubwa ule wa kule, ndio ndio wanakuwa wanaswalia, lakini hapa wanakuja mpaka sasa hivi hapa wanakuja wanaomba tu shida zao, wanaondoka. Watu wanakuja wanaomba, wale watu wanaamini wa zamani wanaujua maeneo hapo mambo kama hapa mzimu hmm. mpaka mm. Sasa hivi ukija hapa ukija hapa kawe sababu mimi nataka mzimuni, lazima utaletwa hapa mzimuni. Kwa watu wengi tunavyosikia na kuambiwa na kuaminishwa kwamba maeneo ya mzimuni huwa kuna masharti, masharti ya hapa katika eneo hili ni yapi Mzimuni hapa ambapo msikiti ulizama? Aa, ah, kwa hapa mara nyingi mimi sijaona mashahidi yote toka nakuwa mpaka sasa hivi unazoeka mm. mashahidi yote, lakini unaona watu wengi tu wanakuja wanaomba mm. E, wanaondoka ndio wanafanikiwa mambo yao huko mbele, mm. wanaenda mm. tena wanakuja wanaomba, ndio kila siku sasa mmekuwa kama sasa mmekuwa kama watu tuta na watano wanazaliwa kesho kesho kutwa, wanajua hapa ni mzimuni, mzimuni eh. Sawa, basi kwa watazamaji wetu tu, ni kuombe uwaoneshe eneo rasmi kabisa ambapo ule msikiti ulipozama sasa mm. Pita huku nyuki. Naam? Pita huku nyuki wapo. Ah. Usije kukuluma. Hivi ilikuwa ni mwaka gani wakati msikiti unazama? Uh, muda mrefu sana. Mimi mpaka sabini nilipo na akili zangu kinaambiwa hapa msikiti umeshazama. Mm. Eh. Kwa maana hiyo ni msikiti una zaidi ya ya miaka kama mingapi hivi tangu uzame? Ah, unakuwa muda mrefu. Mimi sabini tu naambiwa tu na, na wazee hapa bwana msikiti umezama. Mm. Eh. Kuna msikiti umezama na nini? Ndio. Toka kipindi hicho eh, akatumia mwenyewe bado bado mdogo tu mm. naambiwa hivyo na sasa hivyo akatua sasa akatua tunaambiwa hapa msikiti umezama ulikuwa naonesha mimao mimao makubwa aliyobaki mm. eh Mbona maeneo hapo? Ndio hapa. Mm -hmm. Na hapa sasa unaona hapa mawe. Unaona hata mawe hapo unayaona jinsi hapo. Mm. Hata wale wanaogonga kokoto pale hawezi kuyachukua. Unaona hapa sasa hivi unaweza kuchukua jiwe moja tu kaondoka nao utaona nyoka natoka. Mkubwa tu. Mm. Lakini ukichukua kwa nia mbaya ila eh, ukigusa kawaida tu kama unagusa au unageuza unafanyaje? Kama unaligeuza jiwe lakini kama unania kama la kwenda kugonga kokoto upate hela unatokea bonge la joka ma unaacha. Kwa maana hiyo haya mawe sio ya kawaida. Ah, mawe ndio haya nani hapa si mzimuni. Haya mm. ni mawe ambapo watu najua tunaamini hapa ndio msikiti pale uzama. Mm. Kabla hata huo mti wenyewe hujaota. Mm. Unajua maeneo haya yote haya. Mm. Yalikuwa kwenye maeneo ya msikiti. Ndio yote maeneo anaona hapo yote ni maeneo ya msikiti. Hata huyu mtu bado sasa, uangalia hapa kumefika mtu unakuwa kimo hichi mm. unaota hapa pembeni hapa ambapo ulikuwa msikiti zamani, angalia mti una karine ngapi? Sure. Unatoka sasa hivi unafika mtu kimo hicho hapo, na kato hapa msikiti upo, huo mti haupo mm. mm. Sasa wakati msikiti unazama mm. wale watu waliokuwa ndani wale ambao wengine walishtuka, wengine wakatoka, wengine wakabaki mm. hakuna jitihada zozote zilizofanywa ili kuwaokoa, pengine kwa sababu si kuna hii alama ilibaki kwamba msikiti umezama ndio, lakini hizi nani zake za mwisho zikabaki, kwamba mm. wangechimba pengine wangeweza kuwapata hakuna chochote ambacho kilifanyika. Eh, tuingia watu jinsi tunavyoambiwa mm. na wazazi wetu mm ile kuna baadhi watu wengine walishtuka mm. ile milango anakuta kama mlango wa nanio, ule mlango si unaona mkubwa mm. futi sita mm. lakini ulikuwa kama mlango wa nanio wa kuku unakuwa kama hivi mm. kwa sababu wengi mlango mwingi umeshaingia chini, eh, kwa hiyo mbaki nafasi ndogo tu ya kutoka, nafasi ndogo tu yeah na nafasi ndogo ile wengine walikuwa hata nafasi ya kwenda kupenya pale walikuwa hawana. Mm. Kabidi wote wazame. Eh. Kwa hiyo msikitini kuna watu baadhi wengine wanapumzika kama wanalala, mm. wanangojea swala ya saa saba. Mm. E. Kwa maana hiyo sasa, mzee Isa, waliozama ina maana wote walipoteza maisha. E, wote walipoteza maisha, hamna mtu aliotoka. Mm. E. Na hakuna jitihada zilizofanyika kutaka kuwaokoa. Kama unavyoona hivyo, hakuna mtu aliofukua, kuna mtu yote aliofanya chochote. Mm. Na hmm. pale palifunga kabisa. Ule mshikiti ulizama ulifunga kabisa. Ina maana kama ilif... yani sijaelewa. Yani yani umezama alafu ukienda kuangalia uone. Eh, ulikuwa kama imefunga kabisa hivi kabisa ilifunga kabisa hivi. Alizi. Ilivizama hivi tafadhali pande liwe shimo kubwa. Mm. Amna ilifunga kabisa hivi alizi hivi. Haionekani kitu chochote. Kilifunga kabisa. Du. Eh kwa hiyo watu wakaogopa kwenda kuwaokoa ndugu zao. Wakaogopa kabisa, najua pengine vyovyote vile inaweza kutokea. Lakini sasa kitu kikubwa zaidi nimeagiza, nimeona kama hapa kitu kama hiki nanio, kitu kama hapa msimuni Hasa mm. vijana wa hapa wenyewe wanavuta sigara kubwa mm. na mawe mara nyingi wananunua mkokoteni shilingi elfu kumi mm. lakini anakuta mawe ya bure tu kuchukua hapo kuyapeleka pale juu pale getini tu mm. akiwa anashindwa kuyachukua. Kwa maana hiyo hapo huwezi kutoka na kitu eh, tu sema. Huwezi kutoka sema huwezi kutoka na jiwe sema mimi naenda kugonga kokoto kule huwezi kutoka nalo kama hapa hivi. Mm. Eh, mawe yalikuwepo hapa mengi ya hmm. nyumba mm. nzima lakini mtu anashindwa kuchukua. Anakubali akanunue mkokoteni shilingi elfu kumi kuliko kuchukua ya mawe hapa ajazi hapa mkokoteni akaika pale akagonga. Anashindwa. Anaangalia hivi jinsi ilivyo hivi Tena afadhali sasa hivi hapa kuna limiwa. Mm. Lakini zamani kulikuwa hata watu wanakuwa naogopa hata kulima walimi. Hmm. eh, ilikuwa ukilima nini kinatokea? Ah, kwanza kulima sina magana, walikuwa naogopa hata maeneo hayo kuongeza kufika fika mm. walikuwa wanatumia kufika fika tu kupunguza msitu kwa, kwa habari ambazo nimezisikia pia kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wakizungumza, walikuwa wanasema kwamba ili eneo au msikiti huu sijajua kwa kipindi hicho ulikuwa unaitwaje, kama unajua utatuambia. Walisema kwamba wale waumini waliokuwemo ndani ya msikiti walifanya ibada, na wakati huo pia ilikuwa imesemekana kwamba zama za mwisho zimekaribia. Kwa hiyo itafika kipindi ambacho kutakuwa na mambo mengi mauchafu mengi duniani yatakuwa yameanza kujitokeza, wakawa wamesema vitu vingi tu sasa baada ya pale inasemekana, lakini sijui kama ni kweli, kama ulisikia utaniambia kwamba wale waumini wote wakakusanyika wakaamua kufanya dua ya pamoja ya kumwomba Mwenyezi Mungu awachukue kabla hicho kizazi ambacho sio kizuri hakijawakuta katika wao wakiwemo katika ulimwengu huu mm. Sijajua wewe unajua nini kuhusu hili? Ah, mimi najua kuna hao hao nani walizungumza hao walikuwepo na swali mm. kwa kipindi hicho mimi sipo mm. kwa kipindi hicho mm. walisema wao watatokea, kuna watu watatokea nabii mm. wa uongo mm nabii wa uongo, alafu na watu kuna watu watatokea ni Mungu mtu mm. E, eh, nao ataubudubiwa sana na watu wata watawaamini sana watu kama wao ndio Mungu. Kuna watu watajiita Mungu mm. eh Kuna watu duniani watajiita Mungu, watakuja mm. waumini wanginewe mm. watakuja watajiita wao nabii mm. Mhm. Mm kipindi hicho kipindi hicho tunazungumza kipindi hicho mm. wao wanasema tatokea na mabii mm. wa uongo mm. na watu watawakubali mm eh, tena utakuwa tajazana sana, watakuwa wengi tu mm. eh, na nabii wa uongo ndio watashikwa sana kuliko hata nabii wa ukweli mm. eh, watakuwa na nguvu kubwa mm. eh, kwa maana hiyo kama itakuwa hivyo Mm-hmm. ndio nini kikafanyika? Kama itakuwa kama hivyo tabii kama hivyo na magari hivyo itakuwa itakuwa hivyo, na wale sasa wadisha walizungumza hivyo mm. na watu wengi walizungumza hivyo masuala kama yale pale, watakuwa na na nabii wa uongo, watakuwa na nabii na nani wa uongo, labda watakuwa na Mungu, mm. watu watajiita Mungu mm. eh, sasa wadisha walizungumza hivyo wengi mm. walizama kwa maana hiyo walizama baada ya kuzungumza hivyo hey. Eh. ama waliomba wazame ili wasiwaone au manabii wa uongo ah, wao, wasiwaone watu wanaojiita yao kila siku walikuwa wanahutubia mm. Ehe, walikuwa wanahutubia hapo baadaye hmm. hapo mm. mbele mm. kitu ndio kitatutokea mm e, kabla wao msikiti hujazama, kabla wao wenyewe wajulikane kama msikiti utazama. Mm. E, kwa maana hiyo kuzama, wao walihisi hapo baadaye watatokea nabii wa uongo. Mm. Kuna wengine watajiita nabii, watu wa kawaida watajiita nabii, mm. watu wa kawaida watajiita Mungu. Mm. E, na vile vile watu watawakubali sana, wataamini kama wao kweli Mungu. Mm. E, na watu watajaa. Mm. E, hata ukifanya kitu chochote kile kidogo watu watakubali sana. Mm. Kabla huo msikiti au na, na au nani kabla huo msikiti kuzama ndio watu walikuwa wanatoa sana risala lao hilo. Kwa maana hiyo uende hiyo ni sababu ya msikiti kuzama? Ah, hiyo sio uende wale sababu yeye kama alikuwa kama ni mtabiri tu. Mm. Ule ule alikuwa anazungumza na ustazi alikuwa anazungumza kama na, na mtabiri tu ni mtu wa kawaida ustazi mm. lakini alikuwa anazungumzia tu hapo baadaye mm. na yeye ajui na yeye mm. mwenyewe mm. hajafika huko baadaye tunausema sasa hivi kama hivi sasa hivi kama hivi sasa hivi kweli tunayaona hivi Maka kuna watu sasa hivi hapo, kuna watu wanajiita nabii wapo, kuna watu wanajiita Mungu wapo. Umeona? Eh, si wapo kama hivyo, kama kanisani kama hivyo, kama hapo mm. Eh, wanajiita nabii mm. wapo mpaka leo hivi, na watu wanajaa kanisani kwao mm. Eh, ndo kama watu walikuwa wanazungumza hapa marehemu au hapa mzimu, walikuwa wanazungumza msikiti kabla hujazama, na kweli mm. sasa hivi tunayaona. Sasa kuzama kwa msikiti kulikuwa kuna alert au taarifa yoyote kwamba msikiti utazama siku moja? Hamna, hii msikiti kuzama nimekuwa kama meli tu baharini ghafla tu. Hauwezi kuzama mtu ukupa taarifa msikiti unazama. Ah, mm. Wenye la Mwenyezi Mungu tu wenyewe. Baada ya taarifa hizo za kuzama kwa msikiti, kumewahi kuwa pengine na sababu nyingine zilizotajwa na watu kwamba huenda sababu ilikuwa ni sababu fulani? msikiti um, msikiti kusema kweli kuzama ulikuwa hauna sababu yote ya kuzama, ila ila walikuwa nakuwa nazungumza tu nabii watatokea nabii wenginewe wa uongo, basi hamna sababu ya kuzama ama wakujua mtu kuna sababu fulani ya msikiti kuzama hmm. hakuna. Mm. Eh, ile Mwenyezi Mungu mwenyewe aliamua sasa, kama huu mtu uzame chini mm. hawezi mimi na wewe na mimi hmm. hatuwezi mm. kusababisha huu uzame chini, hata kama tukifanya vipi. Inasemekana na watu wanajua kwamba zipo dua ambazo ukitaka hata kama ni kumchinja mnyama unafanya zile dua, mnyama anakaa mwenyewe anatulia kama ngamia mm. anachinjwa vizuri tu. Sijui kama unafahamu hilo. eh, nalifahamu nalifahamu. eh, watu wanamsomea, lakini sasa hivi kutokana na, na mambo ya jinsi walivyo mm inakuwa ngumu. Ilitokea hapo karibuni msikiti hapo juu alikuja ngamia mm. kawaida yake ngamia kuchinjwa sio anachinjwa kwa kuangushwa na watu mm. kikilikikili, ah, ah, ila watu wanachukua kitabu wanamsomea mm. ngamia anaanguka mwenyewe anaelekea kibla mm. watu wanachinja. Kama inawezekana ngamia kumsomea na akatulia akaelekea kibla na akachinjwa pasi na usumbufu wowote mm basi inawezekana pia huenda labda pengine ilifanyika dua msikiti uzame? Amna. Hakuna. Lakini dua zipo za aina hiyo zinaweza kufanyika. Uh, dua sasa siwezi kuelewa wenyewe kiutaalamu pengine au wale walikuwa walibobea. Eh. Eh, maki anaweza kusema kulwani akasema hapo katikati hapa akaweka bahari tunaona kama bahari. Hivi inawezekana? Hiyo pengine utaalamu wao wenyewe na maujiza wao. Lakini mimi naelewa mimi siwezi kujua. Hivi inawezekana kumbe ikafanyika dua alafu pakaonekana bahari? Eh, unaonekana kama bahari tu hapo na magani. Mm, mambo ya dua sinaelewa bwana mwenyewe tu. Mm. Sasa mzee Isa mm. kwa hapa hivi palivyo mm. kuna maajabu gani hapa? Maajabu mimi kipindi cha nyuma kabisa mm. kipindi cha nyuma mm. akatu hapa sasa ilikuwa poli mm. wananchi wote wakawi walishindwa kufyekafyeka fyeka mm ilifika mimi uamuzi wa kujitolea kufyeka bure kuanzia kule mm. kabla ile mebizi nimaiona mm. kuanzia mm. kule mpaka kule mwisho mwisho wa nani mm. hapa maajabu yake makubwa sana unaweza kufyeka ukafyeka ukafyeka ukafyeka ukahisi kama kuna mtu anakuita jina lako mm. mshale unaweza kugeuka hivyo ukakuta hamna mtu du anayekuita hatari kweli eh, eh. ile pale kama unakuwa hujazoea sana kama ama hujazoea uluka zile pale mm. mara nyingi sana unaweza kuata kufyeka usifyeke ukaondoka. Yaani unaona kama kuna watu wanakuzingua, unaweza kuitwa kabisa jina lako na magari, ukasikilizia hivyo, kwa namna mtu yoyote anakuita, wewe unaendelea tu na kucheka tu kama kawaida. Haukuwa unaogopa? Yeah, eh, sasa utaweza kuogopa wewe nini kilichokuwa kinakupa ujasiri? Hamna, si unajua kabisa hamna kitu kinachochukua mimi wakati na panga au kuna nyengo, nimeshika mm. vizana huku na huku, hamna kitu chochote najua mimi kitanisi hapo kitakuja, kitanivamia. Sasa, sasa ngoja mimi nikuulize. Hapa panaitwa Mzimuni. Mizimu mm. umewahi kuiona kwa macho? Ah, ni mzimu, watu wanakuja kuabudu, hawauoni kwa macho e, mzimu hapo hapo sehemu watu wanakuja kuabudu mambo yao mm. kwenye mzimu kama ule mm. watu wanakuja sasa hapo. Kama kuna mzimu na watu hawauoni na wewe unaitwa na kitu usichokiona, ulifikiri panga lingekusaidia? Ah, sasa mimi kwa sababu kitu kenyewe nini kujiamini zaidi. Eh. Unajua eh, kujiamini zaidi. Na vile vile kama ungesema bwana ah, basi mimi nikiitwa basi kama hivi basi niache kufika basi maeneo yote pakiwa poli. Mm. Na wakati unafika kulikuwa hivi hivi bado na, na makaburi? eh makaburi yapo, ulikuwa kuna msitu mkubwa tu, makaburi yapo. Mm. Na wewe unafikia haya makaburi yaonekane watu wapate kuzika. Na, na wewe ulijikutaje katika mazingira haya ya Mzimuni na hapa makaburini? Ah, mimi kwa nilikuwa najiona kama mtu wa kawaida, nilikuwa nimeshazoea tena mambo kama na mtu siwezi kumwambia kama mimi niko niliitwa, ah, ah, naweza mm. kutoka tena kule. Kama unakuwa na wasiwasi sana, naweza kutoka pale nikaanza kufika, nikaenda mpaka pale maskani mm. nikakaa kwanza, kunaangalia pale kuna mtu kulikuwa anakuwa ananiita mm. na kuna hamna jibu lolote. Mimi kule nikifika kule siwezi kuwauliza bwana, mnaniita mm. Kwa maana hiyo ulikuwa unafanya kwa kujitolea, ulikuwa unafanya kazi mimi kipindi hicho kabisa mwanzo naanza kufika nilikuwa nimeanza kujitolea tu. Mm. Lakini kutokana na nini nilikujitolea kuonekana hapo wananchi nilikuwa nawafurahisha nilikuwa safi. Mm. Akatokea marehemu Mwalimu Salum alikuwa mwalimu mkuu mm. wa msikiti wa kule. Mm. Sasa hivi. Mm. sababu bwana Yesu jamaa huyo anaufyeka. Mm. Basi kama hivi hamna mshahara wote unamfikiria. Sasa mm. mtu atakavyojua kuja kulizika mm. shilingi 5000 mpatieni. Mm okay. E, kwa sababu mimi mara nyingi unakuwa wakija kuzika nakuwa mimi napatiwa shilingi elfu tano yangu mm. naondoka zangu ni... siku mwingine anaweza kuja kuniomba bwana, mimi elfu tano sina naomba kuzika, wanazika. Ni kosa gani ambalo mtu akilifanya hapa mm. anaweza asitoke salama? Ah, kwa maana hilo hilo, kusema ukweli, hamna jaona mimi hapa masharti kusema bwana, ukifanya kitu fulani kitakutokea kitu fulani mm. ukitoka na mawe yale ya, mawe ndio mara nyingi sana unaona, mara nyingi wengi kwa sababu watu mawe yeah hakuna mtu alikuwa anajua mm. ila sasa yule mkutaji mawe mm. ndio alikuwa anajua sasa so, akichukua tu akinama akinuka na wale mawe na kutabonge la joka kakumbatia joka eh akakumbatia mawe aliyosaka anataka kuinuka namna yeye anakuta joka limemsimamia liko mbele eh alisema mara nyingi anakuwa anabwaga ile mawe anakimbia naondoka zake Ah. No, anaweza kukaa tena huko namna gani na wala kishavuta nani banga naona kama yale mambo yametokea sijui kama kama uongo tu. Anakuja mm. tena aamini mpaka kama mmoja anaamini mpaka sasa hivi unaona mpaka leo na miaka sasa kutoka miaka hiyo mm. mpaka leo mawe bado yapo, tuna mawe yote yamezagazagaa akatoka pale pale pale barabarani mawe anayatafuta ya kugonga kokoto. Kwa inavyosemekana sasa, mm. umsikiti ulizama ukiwa na watu wangapi? Ah, kwa maana mimi idadi ya watu waliokuwa mule ndani siwezi kujua kusema kweli. Mm. Eh, hata idadi ya watu waliozama hapa mm. watu takwimu yake watu watu mara nyingi hawajui. Mm. E. Unapokaa na walimu wa dini wenzio, yani wakubwa kiimani kwa upande wako, kwa mujibu wa imani yako, huwa wanazungumzia vipi tukio hili? na wale sasa mara nyingi wengi sana watu wa mm. Mm, watu waliokuwepo sasa hivi watu wa sio mtu wa kuona wengi walishafariki. Eh, watu wengi wameshafariki muda Hawa wa kuhadithiwa wanazungumziaje ili tukio? Wanazungumzia kama mimi ninavyozungumzia tu tukio. Wanasemaje? Kama mimi ninavyozungumza. Kama ulivyosema. Eh, kama mimi ninavyosema kwa sababu wote walikuwa wanahadithiwa. Mm. Eh, wengi watu walihadithiwa lakini mwenyewe haswa walikuwa pembeni ya msikiti, mm. waliupona. Mm. Hamna, mm. hawapo. kwa, kwa... ndo mekufa tena moja kwa moja. Wale walikuwa msikitini mm. walikuwa pembeni yake, walipona walikuwa mm. naona tu hivi hivi mm. cha kufanya hawani chochote kile, hata kuwashtua, kwa sababu unakuta kuna mwingine kwa eh, nje ndio msikiti unazama, kwa sababu na wao wameshikwa na butwa, wanaona kitu ambapo hawajawahi kukiona wao toka wazaliwe. Mm. Eh, hivi tukio la aina hili limewahi kutokea sehemu nyingine? Ah, mimi sijawahi kutokea, sijui huko sehemu zingine, huko nchi zingine kwenye matetemeko ya ardhi. Mm. E. Kwani hapa wakati linatokea ili tukio ulipita mpasuko, tetemeko la ardhi pengine likaendelea sehemu nyingine na nyingine? Ah, alikupita mtetemeko wa ardhi. Ingawa kama mtetemeko wa ardhi umepita, ukiona makaburi mengi yakishazama, hata haya matofali yanaona haya yote yakizama. Mm. Eh, lakini mimi naona kitu cha kitu cha kikubwa zaidi ilikuwa hapa hapa mm. sehemu za kwenye msikiti tu peke mm. yake kwa mujibu wa imani yako na mm. tukio kama hili mm. wewe ulijifunza kitu gani baada ya kupata stori hii ambayo ipo live, tunaona kabisa pale mabaki yamebaki msikiti kwamba ulizama. Pale nimeona moja kwa moja uwezo wake Mwenyezi Mungu ni mkubwa mm. E, Mungu ana uwezo mkubwa kuliko binadamu sasa hivi ndio wanajifanya Mungu mtu mm. E, kwa sababu kuna binadamu ambao wanajifanya Mungu, anajiita Mungu, mm. ndio anajiita nabii mm. E, sasa ina maana wale waliokuwa wanajiita hao ambao unasema wanajiita nabii hao mm. kumbe walitabiriwa kitambo walitabiriwa kitambo na hao watu wa msikiti wanasema watakuja watu ambapo utajiita nabii, watajikuza jina kubwa mm. E, watachukua majina ya nabii, watachukua majina ya Mwenyezi Mungu mm. E, watajiita Mungu. Hasa wakati walivyokuwa wanasema kuhusiana na hao watu ambao watakuja na kujiita kwa majina hayo mm. walisema nini kitaendelea baada ya watu hao kuja na kuanza kujiita hivyo? Ah, unajua wengi watashawishika na unakuwafuata wao jinsi na maelezo yao na wanavifanya na nini watakuwa watafuatwa watafuatwa na kundi la watu. Mm. E, jamii ya watu tawakubali. Mm. E, hata kama maneno anaosema ya uongo watakubali. Na nini mwisho wake? Na mwisho wake sasa hivi tunauona maneno yaliyotokea hapa msikitini kwa nasema watu na nani wastaazi wa zamani. Mm. Walikuwa nasema na sasa hivi tunakuwa tunayaona hapa. Msikiti ulikuwa unaitwaje? Huu msikiti unakuwa naitwa wa Mzimuni. Msikiti wa Mzimuni. E, Mzimuni toka kipindi hicho. Tangu kipindi cha zamani ulikuwa unaitwa msikiti wa eh, Mzimuni. Huko e, ndo mwisho kao mwisho Mzimuni. Eh. Eh ndo Na na hii kawe ina, ina matukio mengi mengi pia makubwa. Matukio kuhusu kuhusu mambo ya kama mizimu mizimu nini. Ah, ni sehemu yake kawe mwisho kama mzimu mimi nauelewa ni huku tu ni, ni Mzimuni. Mm. E, ni sehemu yake kubwa huko ni Mzimuni wakati msikiti unazama ukazama na watu ndani, ukazama na watu ndani, ambayo idadi yake haujaijua, haijulikani, hakuna mtu anaweza kujua idadi yake waliozama mm. E, kwa sababu msikitini kuna mtu anaweza kupumzika tu, anaweza mm. kujiamulia mwenyewe. Misikiti yote mm. wanaswali, wengine wanaweza kupumzika humo ndani mm. mm. waliopoteza ndugu zao kwa mm. tukio hilo walichukua hatua gani? Hakuna tu lolote aliochukua. Si unajua mm. mambo ya Mwenyezi Mungu mm. eh, huwezi kupingana na Mwenyezi Mungu. Ni sasa kama nani ndugu yako amefariki mm. eh, utafikiri utachukua jukumu gani? Kama unasikia leo bana nani ndugu yako amefariki ama kagongwa na gari, wafikiri utachukua jukumu gani? Wewe una, unafahamu nini kuhusu neno mzimuni? Mimi nafahamu mpaka sasa hivi hapa nafahamu Mzimuni, naona watu wanakuja na afu na jina lenyewe huku kao mwisho Mzimuni mm. na hilo jina hilo linavuma sana mpaka kesho mm. hata kama ukisema hivi sasa hivi ukifika kule kawe ukisema bwana nipeleke Mzimuni mm. makaburini unapelekwa hata na mtoto mdogo mm. eh, sasa hivi ukayo imekuwa nature mm. mtu yote anajua hata kama ukiwa kule juu kule bwana, mimi nataka bwana unipeleke kao mwisho mzimuni mm. unapelekwa tena mtoto mdogo alikuwa hivi. Ni kitu gani ambacho hauwezi kukisahau kabisa katika kipindi chote hiki ambacho umekuwa ukifahamu na kufanya harakati zako baadhi katika maeneo haya ya msikiti uliozama hapa mzimuni? Ah, kwa mimi hapa sina mengi sana na nayofahamu mpangilio ameniingiza ambayo huwezi kuyasahau. Ah, mimi hapa mimi siwezi kuyasahau, ndio ile kama ile kufyeka hapa, mara nilikuwa na majukumu zamani ya kufyeka ule msikiti kuitwa mm. jina langu kabisa mm. alafu na mtu umuoni mm. pale kidogo, mimi siwezi kusahau mm. sababu unaweza kuwa na watu wanakufahamu jina lako alafu na wewe usiwaone na mm. kaja akakuita mm. e, jina lako kabisa mm. e, alafu ukiangalia hivi unakuwa ule mtu umuoni mm. e, ilikuwa inaitwa sauti ya kike ya kiume e, e, ya kawaida tu ya kati kama ya kiume ambayo sio sauti ambayo unaijua katika akili eh, yako? Huwezi kuijua, unakuwa sauti ya toa ya kawaida tu, naitwa mwanamume tu, saizi ya mm. kati tu, eh, haina besi sana, haina dhuluma gani, ipo ya kawaida tu mm, ya mvulana tu, sauti ya mvulana tu na ukakomaa, na ukiitwa pengine siku inayofuata unakuwaje? Ah, Auumwi, ufanye nini? Uko sawa? Siumwi, niko sawa na hmm. vivyo nikiitwa sana kama mesiku naweza kuta mara mbili, naweza kutoka hapa nikaenda mpaka kule maskani kwa zangu kwa zangu, naweza kukaa hapa nikachukua sigara nikavuta, mm. niko naangalia, pengine nahisi pengine kuna watu huko walikuwa wananiita mm. pengine mimi sisikii Mm. Eh, sana naona pale wajue mimi sababu mpaka nafika lengo la kuuliza, kuna mtu ananiita na nashinda kusema vile, najua pengine nitapata msongo fulani mm. naweza kuzuka zuka pale makidogo na kapotea tena kaendelea zangu kufyeka. Waliopotelea ndugu zao katika msikiti uliozama hapa mm. hawajaji pengine kufanya dua nini? Ah, sasa hivi kuna dua hiyo tunakuja ya wote ya pamoja pamoja, pamoja, tunafanya dua, unaondoka, mwingine anakuja, mwingine mmoja mmoja anakuja kwa wakati wao. Geti kama vile unalikuta wazi time mm. yote mm. watu wanakuja wanafanya dua, wengine wanafajiria, wengine wanakuja hapo, lazima waje hapo, lazima maneno yao mawili matatu, wanaondoka kwa usazi mm. eh wanapokuja huwa wanapenda kuongea kitu gani hasa ukiwasikia? Ah, mara nyingi sana wao wakija wanaweza kuja wawili watatu wakakaa pale wakaongea mambo yao wakaoneshana wengine sana wengine wanaweza kuzika huko wengine wakaja hapo wawili watatu wakakaa wakaangalia wakaongea maneno yao wakaondoka zao. Kitu gani cha ajabu sana ambacho umewahi kukutana na, nacho katika kazi yako hii ya hapa makaburini katika kuzika na mazingira haya? Ah, hakuna zaidi hapo zaidi ya kuitwa tu. Sijakutana mm. kitu chochote mazingira sio sema mimi nibabeshe sana zaidi ya kuitwa. Sawa. Kitu gani ambacho uliwahi kuambiwa kikakutisha lakini hakikuwahi kutokea? Ah, hamna kitu kama hicho. Mm. Mm, kwangu mimi hakuna. Kwa wanaokutazama sasa hivi kupitia Tiki TV. Ndio. Unaweza kuwaambia nini kwa, kwa hiki ambacho wewe unakijua na unaamini, kwa sababu kuna watu wakisikia watasema mmm, hii ni kweli mm. hivi, inawezekana msikiti ulizama? Mm Yes. Ah, wengine mpaka sasa hivi wanakuwa wanaamini, wengine wanaamini. Unajua sasa hivi ba mdogo Naam. maisha tunakuwa tunaishi zamani na sasa hivi tofauti. Mm. Sasa hivi uongo mwingi. Ndio. Alafu sasa hivi hapa watu wameshajipa majina makubwa wanajiita na jina langu mimi kama mimi si unajua Isa. Mm. Isa kwetu sisi ni jina la mtu nabii. Mm. Ni mtu mkubwa nabii. Ndio. Nabii Isa. Ndio. Eh, lakini sasa kuna mtu mwingine anajiita nabii Isa mtu wa kawaida. Mm eh, afa na kanisa lake anafungua mm. na watu wanamkubali kama yeye nabii mm. naona bwana, kuna watu wanajiita Mungu mm. na wapo na watu wanawakubali mm. na watu wanajaa, wanaamini maneno ya uongo mm. eh, wanatoa wengine mpaka wanafika lengo, wanatoa ushuhuda mm. wa uongo wapo eh. Ulishai kupata uhakika mtu anatoa ushuhuda wa uongo? Eh, watu kibao wanatoa na ushuhuda bwana, wanawake huko wanakuja, wanaume wanatoa ushuhuda. Una hakika ni wa uongo? Sasa ah, sasa mimi unaamini kule kama mtu anaitwa Mungu? Kuna mtu anaitwa Mungu? Eh, Mungu. Watu wanajiita Mungu, watu wanajiita nabii. Ah, Sasa kule watu wanajiita nabii, binadamu wa kawaida anaendesha gari anajiita nabii. Mimi navielewa mimi kipindi kwa mtu anajiita nabii, sijamwona mtu kuendesha gari. Mtu anajiita Mungu, nimeona Mungu anaendesha gari. Kweli? Mm, mtu anajiita Mungu alafu mko anaendesha gari hapa usiku unakuwa ni mwingi mm. Ah, hakuna limit ya muda wa kukaa, muda wa kuingia, muda wa kutoka? Hapa limit kwa wastani inakuwa hakuna mm. mm, afu hakuna wasiwasi maeneo yetu mm. watu wanakuwa wengine wanakuja hapa mambo yao shirikina shirikina kuomba mzimu, wengine wanataka kucheza mpira, mm. wengine mm. anaambiwa kalale makaburini, wanakuja wanalala makaburini mzimu. Unawaona eh, watu wanakuja wanalala, analala mpaka asubuhi, mpaka asubuhi wanarudi hapa, wanafanya mambo yao, wanaenda kucheza mpira na watu wanawafunga watu ah, ah. Mm, watu wanashinda. Hizi timu za mpira zinafanya mambo. Eh, timu za mpira eh, za e, zinafanya mambo. Na inakuwaje matokeo? Ah, matokeo wanashinda, wana wanashinda. Sasa najua pengine ndio kweli mzimu watu wameuombea mzimu kule wamekubali. Na watu wakufika kule wanashinda. Watu wa timu gani kwa mfano? Ah, Hebu usitaje mtu jina. Timu nyingi, timu nyingi tu zinakuja hapa nyingi. Wachezaji au makocha wao? Au wanakuja wenyewe viongozi wa, wa, wa timu. Eh, wa timu wanakuja viongozi wenyewe wanakuja. Eh, wanakuja viongozi. Hmm. Eh, wanakuja bana wanakuja wanaomba, wanalala juu ya makaburi, wanalala juu ya makaburi wanakuja wanafanya mambo yao, timu zao zinaenda zinashinda, wanakuja na mbuzi eh, unaweza kumwacha mbuzi akafanya mambo yao akaomba zao. Ah. Mm. Na unawashuhudia ah, tumradi mambo yao sasa. Sasa tugusie kidogo Mm. Timu gani kama gani na gani? Ah, sasa mimi nikigusia ndio ile unaweka utata wa timu fulani na nini kwa ah, kama mimi. Si, ah, basi basi basi basi basi watobolea watu kama watu wanakuja kuloga sehemu fulani. Ah, sasa leo unaonekana moja kwa moja hatari mojawapo. Basi tuambie hivi, mm. hiyo mm. siku ulimwona mtu fulani akiamini atafanya na atafunga mm. alafu kweli wakafunga. Je, walifunga magoli mangapi? Matatu wamefunga. Tatu kwa ngapi? Kwa bila. Kwa bila. Mm. Mwaka gani ilikuwa? Mwaka huu. Mwaka huu. Eh, mwaka huu kila siku wanakuja naomba na nini, kila mechi watakavyokuja wanakuja naomba wanapata. Sasa wanavyokuja mpaka wanalala juu ya makaburi, wanalala katika mazingira gani? Eh, mazingira si ya usiku. Wenyewe tu. Mm hawaogopi, ah, hawajali nyie mliopo. Hawajali. Ah, sisi hapo kwa sasa kama sasa hivi ikifika kipindi sisi tunachukua time tunaondoka, hapo hapo kuna kwa hakuna mtu, hakuna mtu. Kwani mna mlinzi? Makaburi yanalindwa? Um, kwetu sisi hatulindwi. Mizimu inalinda. Sisi tunashinda hapa kutwa nzima, ikifika kama sasa hivi tunaondoka zetu nyumbani mpaka usubuhi tunarudi tena. Mm. E, na usubuhi na ukifika unaweza kumkuta mtu mwingine tena analima lima ndani. Sawa sawa. Mimi nikushukuru kwa kushare nasi mkasa huu mzito na mkubwa. Mm. Pengine kwa kiimani sasa waambie watazamaji wetu neno lolote la mwisho. Ah, sasa kiimani sana sisi binadamu bana sasa hivi kwa, kwa imani. Mm. Kwa imani sasa hivi kwa imani sasa hivi ba mdogo kwa imani sasa hivi hamna. Mm. Mshanielewa? Mm. Kwa imani kwa sababu kwenye watu mia mm. huwezi kumpata hata mmoja mwenye imani. Kweli? Sasa watu 100 tunakaa hamna mtu mwenye imani afike kuna nini? matatizo. Eh, zamani unaweza kuambiwa wewe hapa sasa hivi, mwanangu wewe, kitu fulani kile pale kibaya, mtu mm. anakubali. Sasa hivi anataka sasa mwanangu, wewe usifanye kitu hiki hapa, mtu anakubali. Wewe sasa hivi si mwanangu wa kike, wewe mwanamke wa kike, sikuona mimi ukafanya mambo hayo mm. utakufa mm. na kule anaamini mpaka anavunja ungo mtoto na nini mpaka anawekwa ndani. Lakini sasa hivi sasa hivi hapo kuna mtu mtu anawekwa ndani, afu mtu mambo hayo hajafanya sasa hivi kuna bikira hakuna. Sasa hivi kuna mtu anakwambia bwana, mimi sasa hivi nataka mpaka mzee mimi aniozeshe na nini na nini. Sasa hivi ipo hii. Sasa hivi mtu anaweza kuchukua kwanza, anaweza kula kwanza, mtu anaweka ndani mwenyewe, hata mtu kuhusu haja ruhusiwe. Sasa hivi hamna bikira. Zamani watu wanakuwa naoa kitu kitu kwenye makaratasi, watu wanasema kitu brand, kitu nyuu eh, unaenda kufungua mwenyewe manailoni. <laughs> Sasa hivi unafungua manailoni mwenyewe. Sasa hivi unachukuzana tu, watu wanaishi Eh. eh, sasa unakata huku na Magana anambia tena Magana eh, twende nyumbani bwana unachukuzana nao. Sasa unawaambia kama mtu mpaka watoto wawili watatu mtu hajaoa. Unawaambia nini watu wao ukilinganisha na maadili ya zamani? Mm, lazima mm, sasa hivi tubadilike. Mm. Sasa hivi sasa hivi hata kama mtu jinsi walivyo hapa sasa hivi jinsi utasha anakuwa akakosa mm. toka zamani mm. utamwambia nini atakuelewa? Kazi. Mm. Utashi umeshakwisha. Ndio. Eh, ndio maana hata sasa hivi hata Mwenyezi Mungu na naye atajua ndio ulimsogea karibuni sana mm. hata jua unaona limesogea karibuni, kila kitu tunalalamika jua. Mpaka sasa hivi mahospitali wote wanaomba mvua mm. eh, wanaomba mvua ije, jua kali imekuwa imekuwa mm. imekuwa laana nyingi, ndio balaa nyingi, hata kwenye watu mia wamekaa afu mm. ukiangalia hamna hata binadamu mmoja. Sasa dunia inaenda wapi? Watu mia afu anasema binadamu pale hamna, kati unaona watu mia wapo afu anasema binadamu hamna, maana yake nini? Ina maana utu umepotea. Eh, hey, utu umepotea, watu hatuaminiani. Kwa watazamaji wetu unawaambia nini sasa kwa hicho ambacho unakiona kinaendelea, utu unapotea, ubinadamu unakuwa haupo? Sasa hivi mm. kila tutakavyomwambia mtu mm. atakuwa moja kwa moja vile vile, ndio hivyo sasa hivi watu dunia sasa imeshakuwa ila kuna watu ambao yaani wanasikia, ukiamini kama ukimwambia mtu atasikia, basi atasikia, ila ukiamini hatosikia, anaweza asisikie vile vile. Yale mambo sasa ya uongo mm. Sasa hivi hapa wamekaa kutoka makundi mengi mm. ya watu mm. wamekaa kwa sababu ya uongo mm. E, makundi yote ukienda, ukienda Mwenge, ukienda wapi, ukienda Mwele, kwenye kundi la watu mm. kazi yao kukaa uongo, ndio wanapata kwako wao riziki Hmm. Eh. Ah, ina maana riziki imekuwa ujanja ujanja. Eh, ujanja ujanja. Sasa nini kifanyike? Nyingi hawana kazi kama hapa mjini hawana kazi, nyingi Burundi hawana kazi mm. wanaishi kwa ujanja ujanja. Nini kifanyike? Wana familia yao wana, wamepanga mm. wanalipa mshahara, kodi ya nyumba analipa mm. lakini hawana kazi mm. wanaishi kwa ujanja ujanja, uongo, ujanja ambao unakukwaza na unakukera, unaotumika na watu eh, una, ujanja unaumiza sana mm. eh, utasikia mtu kachukua trilioni ngapi sijui kala mm. Usikia huyu jamaa akachukua na magari mwingine anakuambia nimechukua visenti tu Eh, mimi sijachukua hela, kuna watu wamechukua mihela mingi huko. Mimi nimechukua hela gani? Visenti tu. Hiyo visenti hapa kao yote anaweza kuibadilisha. Hatari. Eh, nakwambia mimi nimechukua visenti, sijachukua mihela bwana. Basi sawa Mbeisa, mimi nikushukuru. Nafikiri tuna mengi ya kuzungumza, tutazungumza wakati mwingine. Kwa watazamaji wetu wa Tiki TV mnaoifuatilia, mm. tunamalizana na mzee Isa aliyekuwa akitupa stori kubwa ya msikiti uliozama hapa Kawe unaitwa Mzimuni. Ni miaka kadhaa imepita, mm. umesikia kujifunza, unaambiwa mawe ukichukua pale nyoka anatoka. Sasa sijajua inakuwaje na mimi nimeogopa hata kuyagusa. Mm -hmm. Na hata kuna <laughs> director wangu Juma Kamera naye alikuwa anaogopa baadhi ya vitu pia. Nikushukuru sana, niwashukuru watazamaji wetu na wafuatiliaji wa Tiki TV, niwakumbushe tu, sina la ziada hadi kufikia hapo, niwaambie kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha, hakuna muda wa kuupoteza. bofia subscribe kisha alama ya kengele tu, familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo, nyuma ya kamera nasimama Haruna. Bye.